что ты чувствует трус. А что это? Ебанушки, блядь. Составит России, блядь. Ебанушки. Иди нахуй. Что ты, блядь, сказал? Иди нахуй, блядь. Ушел, блядь, отсюда, что ты шлешь, говоришь. Ушел, блядь. Не смей, блядь, тут стоять! и Что ты Нахуй говоришь иди там? отсюда, вот. Не смей! Ушел! Нахуй иди Иди отсюда. нахуй, блядь! Ебанутая, я тебя сейчас уебу здесь, хуля. Попробуй, Я пробуй! сейчас уложу нахуй. Хватит. Україна! Соборна Копленок Україна! нахуй путала. Нахуй иди. Слава Україні!